bin ich aufgewacht. Im Spiegelbild sieht mich ein alter Mann. Aha. Hat einen strengen Blick drauf, wie der damals vor meinem Vater. Na wenigstens abends meine langen Haare blieben mir noch. Doch innerlich bin ich der Bund geblieben und hier und da verspüre ich noch die früheren Triebe. Sex and drugs and rock danach noch in die Kneipe. Nachts noch Rockpalast im TV gesehen. Shay Geisben, Patti Smith und danach Johnny Winter. Und erst früh am Morgen gingen wir zu Bett. Doch innerlich bin ich der Bub geblieben und hier und da verspüre ich noch die früheren Triebe nach Sexen, and Drugs and Rock'n'Roll. Damals war das Leben toll. Mit dem Moped mannen in den Rosengarten. Nicht zum Blümelpflücken, nein, ins Superdram-Konzert. Mamas Konzert, proudly presents, live für euch. Eine wirklich damals geile American Band. Doch innerlich bin ich der Bube mit Band. Und hier und da verspüre ich noch die früheren Triebe nach Sex and Drugs, Rock'n'Roll. Damals war das Leben toll. tanzt wieder höchst goldener Sonntag an. Sehnen heute auch noch sehr dem Geschehen von draußen. Es hat sich jedoch die Sichtweise der Leute stark verdreht. Oh, yeah der Bogen Und hier und da verspüre ich noch die früheren Triebe, das Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Oh, damals war das Leben, oh, damals war das Leben toll. Mit Pfeil und Bogen durch die Landschaften geflogen Es waren keine Helikoptereltern mit an Bord. Wir kamen erst am späten Nachmittag wieder. Und es ging uns gut an jenem Ort. Oh, ging es uns gut an jenem Ort mal da capo. Innerlich bin ich der Bub geblieben und hier und da verspüre ich noch die früheren Trieb. Oh, innerlich bin ich der Bub geblieben und hier und da verspüre ich noch die früheren Triebe nach Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Damals war das Leben toll. Innerlich bin ich erhoben geblieben und hier und da verspüre ich noch die früheren Triebe nach Sex, Schwachs, Sex, Schwachs, Rock'n'Roll. Damals war das Leben toll. Damals war das Leben toll. Samba, Sex, Trucks, Rock'n'Roll. Damals war das Leben. Damals war das Leben toll. noch der Boden geblieben und hier und da verspüre ich noch die früheren Triebe nach Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Damals war das Leben toll nach Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Damals